هاد الغنية هادي كتحكي على واحد القناوي جاي من السودان في واحد الطريق كيغني كيغني على الناس ديال السودان القدام كيغني على الناس اللي تلاقاهم في الطريق واللي تفارق معاهم في الطريق c'était euh, زعما واحد الغنية pour التاريخ ديال القناوة euh, الغنية ما وما يلا ma wa ma mara musa e ma wa ma mara musa ka ilaha illallah mara musa ka ويا يا مرة موسى كاركي جنة مرة موسى كبر عمر مساكا ياك ربي الغفار عمر مساكا والله كبر عمر مساكا ربي الغفار عمر موسى لا اله الا الله عمر موسى يا رحمه يا الله يا عمر موسى يا الله والله عمر موساكا كي جنة موسى موساكا de dormir.